Hola. Estamos afuera de la estación del Metro de Ciencia y Tecnología de Shanghai, que es la entrada al mercado, donde se regatea mucho. Es muy entretenido regatear. Estuvimos mucho rato. Ahora los chicos están en un Family Mart comprando agua porque terminamos muy cansados, pero regatear es entretenido y todo es muy barato, si se puede. Hasta la manicure la regateé. ese es el final de uno de estos últimos días en Shanghai. Metro, línea 2, estación de ciencia y tecnología.